70 let potem, ko je Valentina Tereškova stopila na pot v vesolje, skoraj 40 let potem, ko je organizacija Združenih narodov razglasila leto 1975 za mednarodno leto žen, lahko na podlagi lastnega ukazovanja in avtentičnih virov, hkrati domnevo, da je pot v uresničevanju Verjetno še težja kot fotovesolje.